一场世界，我是冰冰。今天来介绍的是台湾彩券的刮刮乐，无入财神，鸿运当头。然后台湾金赞，有点进来看的观众很有福气哦。我今天。 刮的是五路财神，看完了本频道的最后，可能五路财神会赐福给你们哦。不多说，我们马上来刮刮看，鸿运当头。我们现在来刮的是鸿运当头，我们来刮看。 我们先来看有没有中奖，快刮完，鸿运当头。这张可惜没有中，没关系，我们继续下一张。台湾金站，这张这张玩法是第一个刮出每一格刮出两个相同的金额。 就得到奖金。第二个玩法是刮出两个赞，就得到一千块奖金哦。说不定可能这个赞或这个有两个赞才会有，但是不可以跨区。对，我们来开始刮刮看吧。 哇，这个还蛮幸运的，这张刮刮乐只要两百块金额，但是我已经刮到五百块了哎，那我们继续看下去吧。哇，这个我要刮中了！ 五百块，两个相同金额。那么继续刮工作顺利，这一个可惜没有。那么继续刮心想事成。 有，我们来看中头奖。哇，没有。哇，健康运有五千，会不会刮到了？哎，可惜。 我们来看这张台湾金站，总共奖金获得一千块，这还不错啊。两百块赚了八百块，那我们去下一张。那我们来刮五路财神，请五路财神赐福给我们看，可以得到多少钱呢？乖。 各位观众有没有很期待呢？开始刮了。这个的话，任一个符号和幸运号码只要对中就得到奖金喽。哇，这区的没有中哎，我们继续下一区的这个那一个号码那幸运号码对中就得到奖金哦。 那我们一口气把它刮完，还有这个刮出有金额就得到盖比奖金，我们继续刮吧。六百块哎，这张瘦了五百块，哇，赚了一百块，那我们继续刮。哇塞，这一区没有中，没关系，我们还剩最后一个。 刮出三个相同金额，得到该奖金哦。希望福气有到哦。继续刮，两千会不会刮中呢？嗯，好可惜，没有。 但是这张还不错，五路财神有赐福。感谢各位观众观看到这边，希望过年期间五路财神赐福给冰冰异场世界的频道的观众。 希望你们能刮出大奖。我们下个影片见哦！喜欢我频道的朋友，帮我按赞。还没订阅的朋友，帮我订阅哦！我们下次见，拜拜。